Mm. Apa benar kamu yang bernama Nola? Bukan bang, aku Jubaida Alamak, udah bilang sama kau Martin Kau teliti sedikit lah Martin Iya bang, tapi tadi abang suruh aku cabut nyawa si penari ular bang Onde mah, melawan pula kau Martin Yang kau pikirnya cuma satu penari ular hmm penar ular yang mana lagi bang aku nggak tahu loh bang yang di belakang rumah Pak Julham tuh pun ada juga yang hitam-hitam agak kurus ya. Terus satu lagi ada tuh yang di sebelah rumah Bang Lembo, rumahnya dekat ladang kacang panjang. Hmm, Lagian pun ularnya ular pohon ya bang. Ya udah, coba Ida kita balikkan lagi ke dunia.